नमस्ते म गायक दीपक वज्राचार्य कतिपय अभिभावकहरूलाई बालबालिकालाई डर नदेखाए मात्र माया मात्र दिएर हुर्काएमा उनीहरूमा अनुशासनहीन हुन्छन् र भनेको पटक्कै टेर्दैन भन्ने लाग्छ तर वास्तवमा अनुशासन र दण्ड सजायको कुनै सम्बन्धै छैन बालबालिकालाई कुटपिट गरेर मानसिक कष्ट दिएर हामीले एकछिनको लागि व्यवहार बदल्न बाध्य पार्न त सक्छौँ तर उनीहरूले त्यसबाट आफूलाई भएको पीडा मात्र मनन गर्छन् आफूले सुधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको ध्यान जाँदैन अभिभावक वरिपरि भएको बेला एक किसिमको व्यवहार गरे पनि अरू बेला फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याउन सक्छ त्यति मात्र होइन हिंसाले बालबालिकाको शारीरिक बौद्धिक तथा मानसिक विकासमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा एकदमै नकारात्मक असर पार्दछ हिंसाको वातावरणमा हुर्किएका बालबालिकाको बौद्धिक क्षमतामा असर पर्ने उनीहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुने अभिभावक वा अन्य व्यक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध कायम नरहने नकारात्मक सोचको विकास हुने जस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् साथै बाल्यकालमा हिंसा भोगेका व्यक्तिहरू पछि गएर आफै पनि हिंसक वा अपराधिक प्रविधिमा संलग्न भएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन् बाल बालिकासँग कुराकानी गरेर तथा सकारात्मक माध्यमबाट अनुशासन कायम गरौँ हिंसाको चक्रलाई निरन्तरता नदिऊ बालबालिकालाई आफू सुरक्षित र महत्त्वपूर्ण रहेको महसुस गराउँ माया फैलाउँ यदि तपाईँले कुनै बालबालिकामाथि हिंसा भएको देख्नुभएको छ वा तपाईँ स्वयं बालबालिका हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कसैले नराम्रो व्यवहार गरिरहेको छ भने सहयोगको लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर एक शून्य शून्य वा बाल हेल्पलाइन दस नौ आठ वा बालबालिका खोज तलास केन्द्रको नम्बर एक शून्य चारमा सम्पर्क गर्नुहोला